Riuscirò a rompere il mio Elastic Corp Fighters di Chica Boom? Uff, eccolo. Si sta già restringendo parecchio. Stavolta riusciremo a romperlo. Uff. Uff. Uff. Eccolo. Eccolo. Eccolo. Ah, inizio a far fatica. Uff. La mia impressione sta diventando ancora più muscoloso. E... E... E... E indistruttibile e... <laughs> ancora non molla. Mm. Ormai le sto provando tutte per romperlo. Ditemi cosa posso fare.